პრეზიდენტი არის ერთიანობის და სიმშვიდის სიმბოლო. პრეზიდენტთან დებატები არ შეიძლება რაც შეეხება ერთმანეთთან დებატებს, მაგისთვის პრეზიდენტი რაში პირდება დღედაგან მაგას ვაკეთებთ. ესე ნახსენები იქნება, რომ პარლამენტში შეეცდებიან ხო რომ როგორ მოახერხებენ უმრავლესობის შეკრებას ვერ გეტყვით. ცოტა დაბნეული ვარ ნაციონალების განცხადებების გამო, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ოპოზიციაში იყოს სერიოზული მოაზროვნე ძალა. ეს განცხადებები არც სერიოზულია და არც გააზრებულია. შეიძლება ვერ იაზრებენ და ჯანსაღად არ არიან, იმიტომ რომ ახლა რეალური არ არის. იქნებ თავრობაში წეზებენ ასეთ ხალხს, მაგრამ არ ვიცი ახლა.